Podcast Kembali lagi bersama Bro Chan di channel kebanggaan Anda semua Jelajah Italia Nah kebetulan Bro Chan sekarang uh, lagi liburan bersama Amore Tekla Kita liburan di daerah pegunungan Alpen ya Di tempatnya namanya daerah Lavis Trento Ikuti terus perjalanan Bro Chan Oke okay? Dopo c'era una contesta che abitava Dopo andiamo a salutarla <laughs> Dov'è? Il pane. Vai. mau jalan-jalan dulu tuh di Gunung sama Tekla. Tekla belanja apa? Jalan-jalan di gunung liburan weekend, weekend romantis bersama Tekla. Halo guys. Oke. Ikuti terus bersama Bro Chan. Uhuh. Be careful. Don't worry. Oke okay, guys, sekarang kebetulan Brochan berada di atas bukit dan di belakang Brochan itu bisa terlihat orang di sini punya Jardino Cucoy. <laughs> Namanya agak sulit. Yang jelas uh, sekarang dijadikan tempat botanikal gitu, tempat apa? penyimpanan-penyimpanan eh, tanaman-tanaman uh, gitu. Ya, botanikal garden gitu ya. Dan kebetulan tutup jadi kita nggak bisa ke sana. Ya, kita ambil shoot dari jauh saja di apa? dari sini ya supaya kelihatan intinya, oke okay. tuh tekla baru nyampe <laughs> tek <laughs> ini mau pisu? No. No? Pisu naik ke atas lagi nggak mau dia. Ya udah, sini aja dah. Tuh lihat di atas Botanical Garden ini ada ini ya, ada apa? Tanaman anggur buat bikin wine. Oke. Okay. Itu kalau kalian dengar suara-suara berisik, karena di bawah ada sungai yang aliran sungainya langsung dari gunung jadi deras sekali yuk lanjut yuk allora, allora che dici? cosa dico? kita masih pakai masker nih aduh dico puoi spiegarci qualcosa sul questo come si chiama giardino si chiama Ciuccioi giardino botanico del Ciuccioi questo appunto è il giardino botanico del Ciuccioi voluto da Tommaso Bortolotti che era diciamo appunto era tipo il sindaco di Lavissa e ehm, questa la, allora la costruzione è iniziata nel 1840 ed è durata 20 anni fino al 1860 la cosa interessante è che all'interno di questo giardino ci sono un sacco di piante rare ed esotiche appunto disposte in due serre vetrate tra cui palme, magnolie aranci, nespole e altri diciamo vegetali provenienti dall'Asia anche, quindi era proprio un, un, posto ricco dove trovare delle specie che qua non c'erano. Grazie Tec. Prego. Amore, dove andiamo? Dei nostri ospiti, anzi dei nostri ospitanti. Permesso! Noi adesso ci mettiamo alla Io mi metto all'opera. cosa. io? Vabbè. Masak nasi. Sekali ini yang masak nasi goreng Teh. Ada tiga. Let's go. Ciao Tri. <laughs> Guys, akhirnya bro juga yang masak. Apa ya? Ini masak nasi goreng seadanya dengan bahan-bahan yang ada di kulkas parte una partita. Ma come possiamo vedere questo? Eh. No, questo è normale. Olio ah, sale. Olio sale. sì, sì. Olio sale. Allora, ah, la salsa di soia è già dentro. Ah, ok. La messa nel, nel, nel, nel riso. Ha ha ha! tutto il resto il tè non è non è sguagliato buono bravo buono. Buono, sì. Non è massimo, però dai. Oke guys, sekarang Brochan mau nanyain uh, review dari nasi goreng yang sudah dibikin tadi. Walaupun tidak ya, begitu lengkap ya, tidak begitu lengkap bahan bakunya. Eh, Dan oh ya, ya, ya nasi gorengnya sampai di pegunungan Dolomiti guys ya. Jadi yang suka Dolomiti, yang kenal Dolomiti, pegunungan Alpen, jangan lupa dari sini. Langsung aja kita tanya ke mereka-mereka pendapat tentang nasi goreng. Let's go. vogliamo sapere eh, la prima volta, nel senso ad assaggiare questo piatto tipico indonesiani. come è sembrato? Sì, e come è sembrato? Buono! veramente buono. È stata proprio una bella sorpresa. Ok. L'ho mangiata volentieri. Uh mhm. -huh. È stata una cosa um, simpatica, interessante, simpatica. Ok. È prima volta, vero? È la primissima volta. Fatto 9 perché sei stato bravissimo, ti sei adattato a quello che avevi, a, a quello che hai trovato in cucina. Ok, grazie. Prego. Eh, volevi salutare... Sì, tutti quelli che mi conoscono. Ok, tutto il mondo allora. Beh. Tutto il mondo. mondo. Tutti quelli che mi conoscono. Ok, grazie, ciao. Ciao, ciao. Allora, che ne dici? Prima volta a mangiare questo piatto tipico di Rishana. È stato buonissimo, una novità, veramente buono. Abbiamo fatto un bis. Buona. Ciò è andata bene, più che bene. Più che bene, perfetto. Senti qualcosa particolare nel senso il gusto che non hai mai no, assaggiato? è un gusto delicato. Ciao a tutti quanti. Ciao, ok, ciao. grazie, ciao. ciao. Che ne dici? È prima volta ad assaggiare questo piatto tipico indonesiano? Sì, è la prima volta. Uh mm-hmm. -huh. Che ne dici? Parere. Più che ottimo. Wow. <laughs> Nel complesso il sapore è molto buono. Uh mm-hmm. -huh. e mm, tutta roba ben amalgamata dentro. <laughs> Esatto. La valutazione da 1 a 10. Quanti punti? Ti do 10 anch'io. Ah, pure 10? Sì ecco, e, e non so, ma come mai 10? Eh, perché per me è veramente speciale, per buono. Ah, okay. Poi io sono un amante del riso. Wow. Per cui mi piace bene, Dai. Bene, bene, quindi saranno tutti contenti gli indonesiani che ascoltano e vedono questo video che ha valutato 10, vuol dire che è eccezionale. Sì. Va bene, vuole salutare qualcuno o chi che conosci? Saluto, saluto Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe. perfetto. Ti facciamo un applauso. <laughs> Grazie. Prego. Saluto a tutti, ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao. ciao. Ok amici dell'Agia, è ora il tempo di partire. Di partire, eh, so, it's time to go and then we'll see you for the next time for another vlogs another place another travels with the other friends ok ci salutiamo anche gli altri amici qua ciao ciao ciao, ciao Indonesia ciao Indonesia Indonesia ciao Indonesia prima Cassi grazie mille grazie mille grazie ciao